былы арыштант пра катаванне ў губазіку увосень 2021 года. Каб зноў не трапіць за краты, мужчына вымушаны быў пакінуць краіну. Я рэзка тузануў ручку дзвярэй і наваліўся ўсім целам. На жаль, дзверы былі заблакаваныя. План уцёкаў не спрацаваў. Гэтым я выклікаў яшчэ большых гнеў, і той, хто сядзеў побач, прыняўся працаваць яшчэ старанней. Перыядычна рабіў выгляд, што ад'язджаю губляючую прытомнасць, бо разумеў, што трэба цягнуць час. Я заставаўся ў свядомасці ўвесь час, але выйграная нават 10-20 секунд без удараў гэта ўжо штосьці. У губазіку мяне паставілі на расцяжку да сцяны. Ногі былі максімальна шырока расстаўленыя, увесь час хтосьці з іх біў па ступнях, каб ногі не зводзіліся ў звыклы стан. Ззаду атрымаў яшчэ некалькі удараў у галаву і панырках. Хтосьці схапіў мяне за кашулю і кінуў на падлогу. Пасля былі удары нагамі па ўсім целе. Галаву як мог закрываў і таму атрымаў шматлікія удары на руки. Потым хтосьці з іх узяў палку і прыняўся лупіць па целе ногі, спіна, азадак, руки. Вакол усе рагаталі, а той, хто біў, паўтараў жыццё, гэта боль жыццё гэта боль а як ты хацеў я хацеў я нічога не хацеў я крычаў ад болю так было лягчэй яго пераносіць але нікога не прасіў спыніцца і наогул ні пра што не прасіў ну глыбокая пагарда да іх была і тады і цяпер я чуў як хтосьці з іх то зануў маёй шыі ланцужок з крыжыкам і парваў яго. Крыжыка ляцеў у бок на падлогу. Кісць рук дрыжэлі ад напружання, але здолеў дацягнуцца да крыжыка і заціснуў яго ў далоні правай рукі і паралельна паўтараў: Крыж вярніце, вярніце мне мой крыж. Ён прамовіў даслоўна: Табе ён не спатрэбіцца, ты ў храме, А мы самі нясем святло. У гэтым мгненні я падумаў, што знаходжуся ў нейкім дзёбаным за люстаркоўі, што гэта ўсё суцэльны сюр, але, на жаль, гэта было наяве.